Minyak kelapa memiliki kandungan yang bermanfaat bagi kesehatan kita. Untuk memperoleh manfaatnya, pastikan konsumsi minyak kelapa dengan kualitas yang baik. Mari kita lihat proses pembuatan minyak kelapa di Desa Maruat. Pembuatan minyak kelapa dimulai dengan mengumpulkan buah kelapa dari petani kelapa. Kemudian membelah buah kelapa serta memisahkan daging kelapa dari tempurungnya menggunakan penyungkit kelapa. Setelah itu, daging kelapa dicuci sebanyak dua kali dengan air bersih. Setelah dicuci, Daging kelapa kemudian diparut menggunakan mesin pemarut kelapa. Setelah diparut, kemudian kelapa parut tersebut dicampurkan dengan air dengan perbandingan 1 baskom besar kelapa parut dan 5 ember air bersih. Selanjutnya, parutan diperas dengan mesin seperti ini. Kemudian hasil perasan itu disaring lagi dengan tangan. Setelah itu, santan didiamkan pada bak selama kurang lebih 12 jam hingga membentuk tiga lapisan. Pada lapisan pertama, yaitu minyak di bagian atas, santan kental di bagian tengah, dan air di bagian bawah. Kemudian, santan dimasak sambil diaduk terus-menerus hingga mendidih dan berwarna kecoklatan. Thank you. 镜头。 Setelah itu, minyak disaring untuk memisahkan minyak dengan blondonya. Blondo adalah ampas dari minyak tersebut. Setelah itu, minyak didiamkan, lalu dimixer dan memberikan tambahan bubuk KOH yang berfungsi untuk mengangkat air, dan lemak pada minyak yang terkandung dalam busa. bisa kita lihat proses pemisahannya. Tahap selanjutnya, menyaring minyak sebanyak 4 kali penyaringan untuk menghasilkan minyak yang jernih. Biasanya, dalam satu malam dapat menyaring minyak sebanyak 20 liter. Sampailah pada proses terakhir, ialah pengemasan minyak goreng. Dengan tiga macam kemasan, kecil seperti pada video ini, ukuran 5 liter, dan curah jerigen. Kalau kelapa seribu tiga, tiga kali bikin, tapi tiga, tiga hari sampai pengemasan itu sekitar kalau seribu seribu kelapa sekitar empat harian baru jadi kemas bisa jadi minyak. 10 biji baru 1 liter kelapanya kelapa apa namanya sorkiran airnya itu kena 27 kalau kemarin-kemarin itu kena 25 kalau curah curah tempat kemasan itu 24 per liter